Welcome to Jurassic Park. Ja ultiem Bčko, Ačko ultiem, mám piči. Celú hru skrúvenú. Celú... Dobre? Čiže to máš 4 krát by si to vošiel do iPhoneu s týmto. Hello brothers, this is Samer Gerkam. Vy jste Semir Gerchán? Ano. Už jsem o vás hodně slyšela. No, lidi rádi přehánějí, znáte to. Bohužel ne. Minus 40, ale prešlo, pozrite, poďte. Pomeraj! Na, na, ni, na, ni, na, na. Zipudenc. Na, na, na, na, na, na, ni, na, na. Time, but they've already smoked out the bomb. There's another headshot coming through. He'd have to go for the ace clutch into winning the semi-finals here, looking for another spray. Neo's going to get it. He goes for more. Spray for the one. He's out of bullets. Neo! Are you kidding me? He picks it up. Ace clutch right into the grand finals. Не, ме с одеяло ти кокот. Видел. Не, с одеяло. Za mnie tu je? Bo nie chcieliś kamo, kuka na mnie. Goblin. Starý zomre, nevadí. Čak, ale čo som... Čo mám pozícia, kde som ja? No. Zastal tú stenu. Pana! Gott, s klasikom! Gott bro, show them the real peace, Pizduk. What the fuck? Broke. My arm. Idem zrobiť fintu. Filip, dúfam, že vyjde. Aha. Ideš nafejkovať ony? Revionu pred A. Jaj, tak tu bude TikTok chalani teraz. Musí to byť, nikdy do toho nestrelajú chlapci, nikdy. Máme novej gif, máme novej gif. Čet, vidí, musí to vysť. Skurina, kurva. Out of Na klaus! Vláda dolu. S dronom som ho videl. Spike planted. Hello, motherfucker. Čubina. Tam? Pozri sa, však on si tam zrobil stan, ty kokot. Jak to nemarklo? Proste. Digam. OK, kam mňa. A tu ma tu tu. Ha. Ako ja sa usmejem, lebo ja sa, oni kokotí pískajú si na mojich kokotinách, ale akože to ako, ako keby, že to hrám bez chatu a tak. Ty kombičko. KOMANDO! Jaký turbo pí... Fenix zabil svojho. Dobre. SLEPY SOM! Fleše do piči! A ja im nastavím trošinu a ty tu máš sieť, im ťa ty kurva. Spike planted. Open up the sky! Open up the sky! Oh. Ukončí. Jaj! Idem. Dobre, že to skončí. Ideme. Piču si. Dobre, dobre, až to sa robí. Naproti spátky niekam. Ne! Minus 70, minus 60. Dva low. Spike player. Calma, sunt dacă bet. Pune bolerenzinha lá. I wanted to I wanted to teleport onto top of the site, you know. Ah, okay. Wanted to teleport? Uh, teleport on the top. Wrong, uh, Indy. India. Nah. You have 27 ping, bro. What do you mean? Uh, but I'm not. You know, I'm not living there. Let me guess. You're living in which? Where? You, you leave. England. Yeah, uh, sir. Be, quiet. My English very good.